no estás solo, levántate y pelea. Mantente firme, defendiendo nuestra tierra. Hoy la patria te necesita combatiendo contra el marxista que el Chile está destruyendo. se con tu bandera, que tu lealtad sea forjada en su estrella. Marchamos orgullosos en las calles, venceremos. atrás, unidos gritaremos libertad, golpeando fuerte, no te rindas, mantente firme y fiel hasta el final. Ni un paso atrás, unidos gritaremos libertad, golpeando fuerte.